हामीले दुई हप्ता अगाडि मात्रै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरेको महिला प्रथम महिला पत्रकार सगरमाथा आरोहण दलको एउटा मेम्बर म हो अब सगरमाथा आरोहणको एक्सपिरियन्सको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँदो रहेछ जस्तो हामीले भन्छौँ नि संसार जति धेरै ट्राभल गर्यो त्यति धेरै हामीले सिक्न सक्छौँ अनि त्यसपछि ट्राभलिङ भनेको चाहिँ बेस्ट प्लेटफर्म हो लर्नको लागि भन्छौँ त्यही भएर एभरेस्ट भनेको चाहिँ हामीले यति धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ जुन चाहिँ यहाँ बसेर हामीले कहिले पनि सिक्न सक्दैन रहेछौँ अनि जसरी हामी एउटा नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ बसेर माउन्टेन भने यस्तो माउन्टेन भने उस्तो माउन्टेन यस्तो हुन्छ एभरेस्ट यस्तो हुन्छ भनेर कुरा हुन्छ साँच्चीकै फिल्डमा गएपछि थाहा भयो माउन्टेन भनेको अर्कै दुनियाँ रहेछ त्यो दुनियाँ नै यहाँ बसेर हामीले अनुभव नै गर्न सक्दैन रहेछ अनि फेरि एभरेस्ट भनेको चाहिँ साँच्चीकै प्रोपर्टी नै रहेछ एउटा नेचर नेचर को एउटा बिगेस्ट प्रपर्टी रहेछ माउन्ट एभरेस्टको पर्सनल्ली मेरो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यहाँ गएपछि फिल भयो कि हाम्रो शरीर हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो हेल्थ भनेको चाहिँ सबैभन्दा बिगेस्ट प्रपर्टी रहेछ हामीले भन्छौँ नै हेल्थ इज वेल्थ भनेर तर त्यो साँच्ची नै हामीले इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो हेल्थ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो हात हाम्रो खुट्टा हाम्रो आँखा हाम्रो कान हाम्रो जति पनि बडीमा पार्ट्सहरू छ यो सबै पार्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग रिड गरेर आफूले फिल गरेर यसको कामहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ आफैले एकदमै धेरै केयर गर्नुपर्ने रहेछ त्यो चाहिँ मैले हिमालबाट सिकेँ